Em um futuro não tão distante, quando uma nuvem rosa começa a destruir o planeta, a saída é fugir para a eternidade. Em 2050, você vai se apaixonar pelos últimos românticos do mundo. Uma fábula para os próximos habitantes do planeta. Os últimos românticos do mundo. <laughs> Ai, mas foi massa! <laughs>